Cadillacs and Dinosaurs. Saudações, internauta, seja bem-vindo. Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Hoje vamos continuar com Cadillac Dinossauro. Esse já é o sexto episódio. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente, que vai estar aqui no card. Facada deles! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Palma. E... Burro! <laughs> Eles mesmos se acertam. <laughs> Sobe não, maldito! Eu acho engraçado que ela no meio da briga para pra arrumar o cabelo. Não esqueça de deixar seu comentário, lembra de escolher todos os comentários. seu feedback é muito importante. Opa, rifle! Não pula não! <laughs> Ah, moleque! E vamos em frente! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então, não esqueça do like, hein? E cuidado aí! Para mim essa foi a fase mais marcante. E Cuidado aí! <laughs> Toma! Toma! Visão deles! Ih, cuidado com os gordos. Isso! Já era! Obrigado, Júnior! E outro rifle! Olha o Blanca aí! fogo! Com a coronha! Toma! Beleza! Vamos em frente! Toma! E agora, vamos para o chefe! Mas o que é isso? Chumbo grosso dele! Paulada neles! Isso! Ah, moleque! É isso aí! Mas o quê? Calma lá que ainda não acabou! Ih, capturou um gordo agora! Melhor tirar o rifle daqui, senão ele vai atrapalhar. Calma aí que ainda não acabou. Ih, agora capturou o chefão. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.